omulungi atulaba ku lutimbirwa wakankwanirizza nnyo era njagala nnyo okukwebaza olwokukola ekisaanidde n'obeera nga mukwano gwange otugoberera weebale eno ye kso lutimbi lwa waaka akwe ah, tusinzira okulaba nga tukutuusaako mukwano gwange ensonga ennene nga bw'ozeetaaga ah, njala kukutwala mu kitundu ekyekurimbiya tumale okulaba akatuubagiro ah, akabaddeyo ng'abasajja ab'eggwanga mukwano gwange erya rasia bafaafaagana n'okukwata ekibinja ky'abambega ab'eggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya ukraine omanyi ukraine ennaku zino eyongedde okulaba ng'eteekamu amaanyi gonna ah, ne kaweefube bongedde okuba nga mukwano gwange bamutukiza okulaba nga basobola okukikola okubiisana n'omurasya bakube ebifo bye eby'omuzinzi mu kitundu eky'ekurimiya si kyokka wabula batuuke n'okuba nga batta abakungu kati laba russia bambega baayo baagudde mu lukwe nga waliwo enteekateeka ekoleddwa abasajja abaggwanga erya ukraine okutemula abamu ku babedde munnange mu bukulembeze bwa russia abakulembeze ba russia naye nga bali mu bitundu bino ebye krimiya n'ebitundu ebirinaanyeewo nti mu kwagala okw assassinatinga top russian officials ne basalawo kubanga basindika ekibinja ky'abanyugunya naye bano banyugunya betwogerako tebabeera bakifeesi nga nga gwobalaba ekampala aa visa hitman nti abasajja babeera nabo bennyini bambega aba gavumenti yeggwanga erya ukraine kati nga mu ekyo ekibinja kyabambega mwemubeera ba snipers mwemubeera kugamba mubufunze nti abasajja abakola emirimu egyenjawulo naye oba oyagala um, abatezi b'obutwa omuntu asobola okutega akatwa ne kakwatayo bulungi era bonna babeera mu kibinja kino ekyabambega kati okusira ku mawulire ge tufuna abasajja bakulu batukakaseza nti waabaddewo olukwe bambega bano ab'eggwanga erya ukraine okutemula ababede ab'eggwanga mukwano gwange erya russia ah, kati nno mu nteekateeka eyonna mutayiika abasajja baffeddu security service kyekitongole ekyabasajja ab'eggwanga le russia bwe kyagudde mu lukwe ne kigamba nti mukyasaaga atujja bafuna era nkukakasa bangi ku bano russia emaze okubanga ebakute kati batugamba nti basobodde okubanga bagwa nate mu kabondo akagamba akabatujo russia ebayise batujo nti eh, kugamba eh, connected terrorist ring akabinja k'abasajja bano abatujju abaaluubiridde okwagala okuba nti bakola omulimu guno era baguguse bulungi ogwoggezaako okulaba nga lwakiri balumba omusajja omurasia batandike okutta mukungu ku mukungu bate gavana bate meeya bate bakansala bate baani gwe kimanye nti buli mukungu wa russia mu kitundu naddala ekyecrimia ah, nga baagala okuba nga batuusaako obulabe russia emala okuba nga bwetyo etuuka okuba nga egwa mu mulimu guno nayo nebakolakaata obwambega aneesobola okuba nga bwetyo nno ebafuna era amawulire gagamba nti akabondo kano rusha ke yakutte mwe mulinaabo abavunaanyizibwa ku kyokutega nateka bbomu ku ggali y'omukka mu mwezi ogwokubiri vakana akategeddwa olunaku olwajjo agwo mulundi mulala guguwadde gwakubiri naye baasooka ne batega eggaali y'omukka mu mwezi ogwokubiri omwaka guno statement efulumiziddwa ab'ekitongole ekyabambega ab'eggwanga lya rusia lunaku lwakusatu bagamba nti ring leader owa kabundu kano ye romani mashovits e, oyo kwegamba batugambye babadde abarasha bamutegeera dda era nga bamuyize okumala akabanga era ne batuuka okubanga bafuna bwino yenna akakasa nti tewali kubuusabuusa naye romani mashovits bwatu yabibadde mu byonna batugamba ono public figure nnyo mu ggwanga erya ukraine era nga asavinganga ofiisa mulamba mu kibi um, kitongole ekyabasajja bambega era nga batugamba kino ekitongole kyebaita gur eyo military intelligence agency eya ukraine era nga batugamba ye deputy head of the office of president vladimir zelensky okulaga nti musajja mukulu ono roman mashovets mukulu nnyo munda mu ggwanga lya ukraine akatira kyegamba nti oyo n'abalala bonna ejja bafuna oba etya oba etya eteekeddwa okubanga ebafuna era njagala nkutegeeze nti mashovets ono close associate owomusajja gwe bayita kiriri budanovu kiriri budanovu kimanye nti esaaba mbega ow'eggwanga erya ukraine era nga yasobola n'okulikuruti nga bannansi ba russia babiri waliwo bannansi aba ukraine batuuke okubanga babaako ebikwekweto ebyekitujjo bye bakulira mu kitundu ekyekrimia aba fsb bagamba nti abatujjo bano bonna aboogerwako amannya gaabwe bagalina ekibinja kino was tasked with preparing hits on senior officials ng'omulimu gwakyo omukulu gwe baakiwa kiyina kuba nga kikola nteekateeka ez'okutujja okuba sabbaawa okukola omulimu mukwano gwange ogw'abasnipers batugumbule naddala head of the republic of crimea omukulembeze w'ekitundu ekyo ye nga balina okumutta chairman of the regions parliament naye gwewandise nga sipiika bamutte meeya ow'ekitundu ekyeyalta naye ng'alina okuba nga bw'atyo attibwa era nga bagamba nga bapulaninze ne sabotage operations on transport infrastructure entindo nga balina okuba nga bazikuba gaali z'omukka zirina okuba nga zikubwa n'ebirala n'ebirala so kati batulaga nti bano bambega beggwanga erya ukraine babadde batuuka n'okuba nga batondawo simaggulingi cyano nga guno mukutu gwakukusizaamu bukukusiza bitya nga gubadde gubasobozesa to obtain various illegal items including explosives detonators tracking devices and other equipment omanye okukola omukutu naye nga kwegamba gulyawo gwa kibibe nga mumuyisiza emaali emaali ey'ebintu atali sukaali naye tetugenda kukusabunga nti mucere guno guwalayisi nno wabula nga bakukusamu ebibaluka zibbomu n'ebirala bwe bityo ebyeyambisa omukukola obutujju bwonna kati ekitongole kino ekyaba mubiga ab'eggwanga le russia era bagamba nti waliwo improvised explosive devices ezakwatiddwa mu kgezaako okuba nga bayingirira akabondo kano aka ukraine baasobodde okukasuuza ebimu ku ebyo ebadde bigenda okweyambisibwa mu kukola obutujjo nga balina ne kilogulamu zimukaaga ov bush made plastic explosives bibaluka nga naye ngaomungereza sebu yaiba wadde kilogramu zimukaaga mulambirira n'ebirala bingi nnyo nnyo nnyo waliwo akatambi abarasha ke balina nga bakola operation eno bo ke basobodde okuba nga balaga naye nga bayina nezi handi grenades nazo zebasobodde okuba nga bafuna era akabinja kano kekamu nga kagenda kuba nti kazikozesa mu butujju obw'engeri ez'enjawulo munnange ku babedde bano ab'eggwanga erya russia kaakati nno batugamba bino byonna ebyawambiddwa wa identical to those used ne sabotage of erirwe in crimion february 23 23 23 gwakubiri omwaka guno gwennyini waliwo era obulumbaganyi obwakolerwa mukwano gwange ku ggali y'omukka mu kitundu kino ekyekurimiya naye kati baagenda okwetegereza tuluzi ze baakozesa ebibaluko ebyakozesebwa mu kubalula leirw eyo baagenza okulaba nga bifaanagana ne bino bye baawambye ne bamanya nti o oh, enteekateeka y'emu akoola obulumbaganyi baabukula mu kitundu bakiyita bahu kisarai disitulikiti ee eh, ne basobola okuba nga lwakiri mukwano gwange emissioni yagguka naye nga kati batugamba agamba nti eno gye tuyise trafficking route abasajja bakulu gye batondawo ah, kwegamba kale oba gyoyinza okuyita simagulingi cyano mubayisiza ebyo ebibalukabaluka ebimenya amateeka munnange etuuki eviira ddala mu ggwanga lya bulugaliya etuukira ddala mu ggwanga erya take eyingira mu ggwanga erya georgia era nga waliwo bannansi ba ukraine basatu waliwo munnansi wa bulugaliya omu era nga aba fsb batugambye yedi petranov oyo wa bulugaria yedi petranov era nga batugamba ono yomukwabo abakwatiddwa ekrimia n'abalala mu kabondo kano ak'eggwanga lya ukraine okusira ku statement bannaffe ab'ekitongole ky'abambega aba russia aba fsb kye batuwadde bagambye nti the simagod equipment was hidden in electric cooking stoves nti abasajja katugambe eggwanga bonoolaba e, eh, binike yamasanyalaze katugese ku binike yamasanyalaze ekintu ekifananako ngekyo um, kwegamba uh, nolabanga bali balina bintunduzo wabyafumbiro webityo naye kumbe mubyonga mubatadde ebibaluka ekitegeeza eh, nti oyo ababuzabuza asobole okukulemesa okutegeera amangu nti bano abasajja uh, balina pulaani nene nnyo gye bagezaako okubanga bakola njagala nkutegeeze bino byonna bikolebwa gavumenti yaggwanga erya ukraine mu kafuba okwagala okuba nga lwakiri baleetera russia eno etuuke okuba nga yejjusa sinakindi etuuke okuba nga mukwano gwange abwete ekifiiringa ekyokulumba eggwanga lya ukraine bakoze byonna bye baagala okuba nga bakola abasajja ba zelensky akwagala kuba nga balumya kubanga ennaku zino badde okiraba nga russia eyitiridde nnyo naddala mu kulumba ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga lya ukraine nekuba amasanyalaze ah, nekuba mm, nekuba eh, ebifo omuterekeddwa ebyokulwanyisa netta amagye ag'eggwanga lya ukraine nga rasia egezaawo kwegamba okukendeeza obusobozi bwa ukraine okukola ebikwekwetova omwange ne ukraine kyova olaba nayo kati eyongeddemuko obulumbaganyi kuba rasia neerumba mu rasia munda ebitundu gamba nga ebye briniansk era rasia nga bwekuba ebyokulwanyisa bya ukraine ne ukraine bweyagala kati esindika abasajja bayo banyugunya bamaamire ekitundu kino ekyekrimiya ah, kubanga bakimanyi nti ebyokulwanyisa ebimu russia byetwala mu ukraine nekozesa ah, biyitira mu kitundu kino ekyekrimiya nebiryoka byesolosa nebigenda kati bagezaako nabo okubitagetinga nga tebinnatuuka ku butaka mu ukraine lwakiri babibere krimiya omurussia neyatuuka okubanga akkiriza nti okufumba sikwota nkweyanziza nnyo olw'okukkiriza okutambula nga naffe munnange lutimbiro kso buli lw'olukkiririzaamu n'otulaba ebyaddala kituwa nnyo nate obaolyawo okwekkiririzaamu njagala mbeere nga nkusibulira wano ankwagalize olunaku olulungi olumaleko nga lujjudde omukisa